şatar Bir meydan söyləgən yendi atılmanan Sene yeşəsində kilgən yenələr ey balam depler Hashem. soyada koydum yetene Bala için ayamaygan sütene Yeneler için bir meydana söyleyin birga qiyin bilsam bu hakkı ziyat Yeneler için söyley domram bir meydan Ayın balasını yığlatmağın küldürgen Ey yakşı gepler bilen könlüm toldurgan O ataque. Yeneden aytın Bilim dostlar yine derdi içide Karga seger meger tele uçuda Razı kılsan vardır cennet işide Medine'lerden köyleye Bir gün turgan bular sana ganimet ayın yer hagidan sana ancha ibrat Kadriye'nin karşıda Ey hikmet barlar közde Munçak yaşıda Ey kütüb oturadı cennet başıda ey. Ey gayibni ko'radi mungli ko'zlaring Ey cennet men zayman oppoq yuzlaring cennet yüzlü yenelerden tüyleyin. insan yemib ayan sütüden Ah barım barım boş dertme hizmetiden Cennet yüzlü analardan köyleyin Ayavayda yüzlerini kıstırıp Yaramdı bastırıp Yine kızlardı kelin kılıp Östürüp Mihriban ana canlardan kıylayıp Dünyam bolalmaydı ona bir kılgan tilakça kelepçene Hiç cennet mekan yüzünüzden oynalay Konalarının teleklere bölekçey Ey cennet misli analardan kıylayen Cennet misli analardan kıylayen Ey hazil bilmem sayım nazar sözüne Yine kürsatadi cahon yuzini Yazil bilmem sayım nazar sözüne. Yine kürsatadi cahon yuzini Yaman bulsayam keyine uludur Ziyaret kın basıp gitken izini Eyim belen tavlan başı bular bakar Köygenler yığlay değil de zar zanar Ey hürmet kılın dostlar karın vatandı Razılığı bir kılın sözüm çetine Ay oylattım dostlar sözüm çetine Ay doim kılın ananın hürmetine Ay azizler hürmet kılın da anana Hürmet kılın kökrekten şapka cürəsiz Ay tirilikdə bəzmi sohbat qurasınız Ay yalancıda coğarı tümən cürəsiz Tirilikdə bəzmi sohbat qurasınız Yoşlar biləlməydi qarı qadrini Yoşlar biləlməydi ana qadrini ona bo'lgandan so'ng uning qadrin bilasiz ay hayr e'tibor qil sayin nazar tiliga qay bir ona eshitib aytar ularga o'ylab ko'ring e'tibor qil sayin nazar tiliga Camım bolsa tepmen gapning bilgani Her bir ona mehribondir ulug'ay Yomon yo'lga yurdi dash bermaydi ulug'ay bir so'z kim kengayadı tinalar bir so'z tegan bo'lsa malhazar hazar ko'nglimizga tegan bo'lsa malhazar hazar meni kechiringiz kirgan yinalar ah, hayra xudoyim beribdi sizga yoshini xudoyim beribdi sizga yoshini ma'qul bilib sayim nazar ishini Bugün kelim devrelerde toldurgan Bin selayman sizde yine başını Hayır saçınız ağarıp oppak kar bolan Nibere bağlalara dayan pir bolan Devrimizde bizler bizday bolalar ve seney Sizde sizdey analara bar bolan ey Yaxşı ciget daim miner bratqa Görəğli sultanım minən qıratqa Dua verin aziz ana canlarım Hammagam jetsin menam jetib yuray doim murodqa Yes.